Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota yuutuuba raayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtan sinaa qaqqabu siniin jechuun jaaladha. Egaa kaa har'allee yaada tokko anis isinis irraa barannaa jedhe tokko qabadhee kara keessan dhufee dhufeetoo jira. Warroonni Chaayinaa, kiyyaa fi haga har'a maatii taatanii na hordofaa jirtanii guddaa isaa galatoomaa galanni koo onnee irran isin jechuu jaaladha. warroonni immoo akka carraa taatanii karaa mana kanaa haarawaa dhuftanii sabiskiraayibii godhuun keenya ta'a. Akkasuma immoo iyyuu yaada qabdanii hoggaa jiraatee waan irraa baratanis hoggaa jiraatee akkasuma immoo obboleettii keenya amma qabadhee dhufe kanaa yaada soggaa qabattanii koomentii jalatti barreessuu hin dagatina karaa yaada kootiitan dandeema Egaa ka obboleettiin keenya tokko irraa barataa namni kuyii kana nan arge kanaa shamarran keenya hin argin kan jettu. yaada tokko qabattee qabatteetoo karaa miidiyaatiitti dubbatteetoo jirti. Ani keessan darbee warroonni ganaa itti deemtanis jiraattanii irraa baradhaayi. Warri keessa darbitanis hoggaa jiraattanii of keessatti qabdaniitu hin dhoksinaa. hiriyoota keessanii fi ijoollee keessaniif illee barumsa ta'aa dabarsaa waan keessa dabartan jechuuf isheen har'a waan ofii kee isheetti rabbi ishii gargaaree keessa dabarte tokko qabattee tonu dhufteetti. Anis akka itti aanutti seenaa intala kanaa tan dubbadha. Egaa kaa intalli kunii ani nama baay'ee cimtuu eessa geessi jedhamee nama eeggamuudha barattuu cimtuudha jette. Mucaa tokkoon akka carraa ta'ee yuunivarsiitii keessatti wal barree walumaan barannee walumaan xumurree gaafa xumurree karaa biyya keenyaa dhufnu ani ifumaan ifatti maatii kootiin wal barsiisee illee adeemsuma keessa maatii isaatiin na barsiisee maatiin isaatiillee baay'ee kan na jaalatan baay'ee kan na kabajan. Maatiin kootillee isaaf ilaalcha gaarii kan qaban kan baay'ee jaalatan baay'ee kabajan ture jette akka carraa ta'ee mucaan kun yookaan abbaa manaa koo boru jedhee kanaan eegu kuni ni dhukkubsatee dhukkubni isaa immoo dhukkuba baay'ee cimaa yookaan e, akka laayyetti yaalamee yookaan qarshii xiqqaadhaan yaalamee fayyuu hin dandeenye keessattu biyya keessatti kan yaalamuu hin dandeenyedha jettee egaa kanarraa kana fi maatiin baay'ee hiphatanii eh, koollee maatiin waan qaban gargaaranii ani keessa darbee eh, kadhadhe karaarra ba'ellee kadhadhe eh, caammallee xaragee jiraa qarshiin kun hundi karaa adda addaatiin walitti funaane kuni isa yaaluu hin dandeenye dooktorri garuu kan nuun jedhee biyya alaa deemee yaalamuu qaba nuun jedhee namni tokko humna akkasii kan qabu hin jiruu. qarhiin bakka bakkaa hiriyoota kootis gurmeessee karaa adda addaatiinis fidu walitti dhufee isa kana deemeetoo yaalchisiisuu hin dandeenyetti obboleettiin kuni. Egaa kaa dhukkubni isaa guyyaadhaa kara guyyaatitti abaasaa deeme garuu osoon arguu naman jaaladhu nama e, isa maleedha jiraachuu hin danda'u jedhee nama murteessedha. Egaa ka'uudhuman laanuu nama kana dhabuun baay'ee natti ulfaatetti obboleettiin kuni kanarra kan ka'e. Eh, karaa hundaanuu yaalee jira kadhannaadhaan yaalee jiraa. qarshiin kadhadhee walitti fide somaa hin goone hiriyoonni kootillee karaa adda addaatiin walitti qabanii homaa eh, abbaa manaa koo kana yookaan riyyaa koo yaaluu hin dandeenyetti. Eh, Furmaanni ani qabu yookaan murtiin ani qabu cinaacha koo tokko baasee isaaf gurguree isa yaaluu qaba kan jedhuudha. murtoon taa'ee ciisee ka'ee yaalee gaafan. waan kana murteessuu sodaan keessa kuulanii dhufee egaa kaa baay'ee rakkadhee nama wajjin murteessuu dhabnaan hiriyaa koo shamaraa baay'ee jaaladhu baay'ee cimtuu taatedha. Kara ishii tan dhaqe jettee kara ishii dhaqee tanan isheedhaan mari'adhee ishiin illee isa siif hin abbaan manaa kee siif ayyee ati tokkoon illee oggaa jiraatte jettee ishii jedheen murtoo kana murteessee. garuu sodaan keessa koo jiraa garuu abbaa manaa koo kan hiriyaa boruu abbaa manaa koo kan ta'u amma kan hiriyaa koo ta'e kan waan hin caalle tokkollee hin jiru yeroo sanitti ati lubbuun kee darbee inni lubbuudhaan lafa kanarra haa jiraatu duu jedhanii nama murteessedha jettee baay'een jaaladhaa akka afaan hin jedhu kanaa oli jette obboleettiin kunii seenaan ishii keessatti egaa ka e, murtoon ani murteessee hiriyaan tootuun. akkan ani deemee baasee isaaf kennu eh, na gorsitee anis nan deemee baasee qarshii guddaatti gurguree mucaa kanaaf yookaan hiriyaa koo akka biyya alaa deemee yaalamu eh, maatii isaas teechisee ni deemee maatii isaa wajjin deemee biyya alaa deemee yaalamee fayyee qulqullaa'ee dhufee garuu haga isa gaggeesse deebi'ee ani eh, of hin kunuunsinee nyaatan of hin kunuunsinee boqonnaadha of hin kunuunsinee baay'een dhukkubsadhee garuu. dhukkuba kuusan ilaaluu hin dandeenye ani yoo inni dhufee jireenya gaarii jiraachina abbaa manaa kootii jedhee of laaluu dhiisetan ani eenyummaa koo guutu hojii irratti hangatee of hin e, akkan duraan of laaluu barattuu ta'ee of laaluu sanitti of hin laaluu hoggaa inni dhufu ani baay'ee bubu'ee uffanni koo jijjiiramee akka duraaniitti of eeggannoon koo hundi e, kan adda ta'e argee hiriyyaan koo kun jettee. fayyee gaafa dhufu karaa isaa hoggaannaqu jecha takkanaan jedhee jettee egaa ka as keessatti nama tokko dhuguma e, guyyaa gaafa rigetti waa tokko as keessatti dubbachuu barbaadu e, ulataa miti jaalalli ulataa miti isa ulataa kana oolteef ishii jaalachuu hin danda'u garuu. E, inni ishee kana sababa uffata ishiitiin yookaan ishiin boba'uu ishiitiin murteessee ishee kana jibbuu hin qabu jaalate taanaan eenyummaa ishee guutuu jaalachuu qaba. Eh, garuu durumaayyuu inni kun isheen kun akka isaa farjoomtu kan rabbiin isaa teechise ta'a malee eh, abbaa manaa ishee ta'uu fi miti osoo ta'u ta'e waan hunda wajjin ishee kana jaalataa jechuudha intalli kun jecha kana naan jedhetti maal taatee of gatte naan jedhee egaa kaa'an of ilaallee erga gaafa ati deemteeti ani. Eh, jireenya keenya fooyyessa jedhee tanas fiigaa fiigaa jira malee inumaa tasuma oflaalee hin beeku kanan jedhu hin deebii deebisee fi eh, garuu oh, kanuma adeemsuma kana keessaa waa tokko na gaafatettee qarshii ati naa kennite kan eessaa fidinaan jennaan ittaan himee dhugaa jiruu jette egaa kaa dhugaa jiru itti himnaan baay'ee boo'ee baay'ee gaddee ati qaama kee of irraa hir'istee anana yaalte anis jireenya koo guutuu eenyummaa koo guutuu siif kennee jira naan jedhee guyyaa gaafasanii jecha kana natti dubbate anis baay'een gammadee sababbiin isaa inni fayyee na cinaatti argamu isaatiin eh, egaa kaa kanumaan osuma teenyuu haga duraanitti irra natti jijjiiramaa dhufe jidduma kana keessa hojii ni argate fayyaa qaba waan ta'eef iyyuu hojii hojiitti mikinyeeffataa yeroo hin qabu hojiidhaafan yeroo kennaa eh, jireenya keenya boruutti naan jedhaa hoon bilbile malee hin bilbilu. yoona dubbise malee nan dubbisu hoggaan dubbise bilbilees ruumaanii nama akkanumaanii nageenya akkanumaaniitti hidhatti kan dhaamu baay'een gaafii natti ta'ee maatii bira nan dhaqaa maatittis himuun oolu maatiinis akka duraanitti miti fuulanirraa kaasan jettuu obboleettiin kuni. Maatiin kun erga na jibbee mana naqu jedhee hoggaan bilbilu bilbila hin kaasu. Bilbila hiriyaa koo shamaraatiin fa'an isa argadha. Oduma kanaan jirru guyyaa gaafa tokko kootu jedhee jette baay'ee gammadee tanan egaa akka murtoo irra gahee hojiis argatee ergaa argatee turee jira. Kanaafuu murtoon inni irra gahee aniif inni jireenya keenya wajjiin jiraachuu jalqabna kan jedhuudha Ani akka kootitti kanan yaadetu dhaqee garuu waggaan isa bira dhaqu kanan ani yaadee miti kan ta'e jettee wal arginee nan teenyee anatu dubbise malee nan dubbisne maal taatee maaliin rakkoon kee wanni inni sirreessu jira. jecha tokko naan jettetu jirta maa of gatte naan jette jecha keessan qabadhee anillee of gatuu dhiisee akka kuduraanitti deebi'eetu jira isa kanaa moo maalinni wanni sirreessu wanti biraa wanti ana biraa badde wanti biraa wanni ati naan jettu jira innan homaa seeniin jedhu anibsi adda baana har'a adda baana jedhee kanasitti sitti naan jedhee jette egaa kaa yeroo sanitti deebii tokko siin qabu maal sababni jenna sababa tokkollee waan asii himuu hin qabu yeroo kanaan ani hojiidha natti hin kanaaf iyyuu sirraa adda bahuun barbaada jedhee ishiin jedheenii jette sababbiin isaa maaliin yeroon kennaaf jedhee tan malee jecha kanaan anaaf inni nama adda ba'u miti eh, yeroo dheeraa wajjiin turre eh, bu'aa ce'ii danuu wajjin dabarsinee jecha kanaan na gaggeessa jedhee iyyuu hin yaanne waan ta'eef. ani eh, yeroo barbaada boqachuu barbaada tariitii hojiin inni qabe kun hojii biizii isaa godhuu danda'a kanaafu erguu hin Aniif inni wanta xiqqoo kanaa miti wanti guddaan waan adda nu baasne baay'eetu jira kan jedhu keessi koo kanaan murteessee addaan deemne jette. Egaa akka eh, nan eegee gaafa eegee gaafa jaha guutuu eh, suuraan arge jette. Suuraa inni fuudhee cidaan fuudhee haadha manaa isaa wajjin feesbuuk irratti poostii godhee darge jette. Eh, yeroo saniif eh, baay'een miidhameetti obboleettiin kuni baay'ee natti dhaga'amee dhukkuba yeroo sanii caalaa dhukkubsadhee garuu amma damdamadhee mm, ani ofii kootii keessa darbee jira. Ammaaf garuu keessa kootitti eh, ani fuulduratti gaayila uummadhee dhiira wajjin jiraadha jedhee homaallee yeroo kanatti murteessallee qabaachuu baaddu. obboleewwan koo shamarranii kan jaalattanillee kan itti heerumtanillee yoo ta'e abbaa manaa keessanillee ta'u wanti hunduu likki ati jiraatte taanan jiraattedha. Ati abbaa manaa kee wajjin jiraatta. Innis akkasuma garuu kan isarraa e, darbe akka maleetti keessa darbuun miidhaa akkamii akka qabu obboleettiin kun kan dubbatte waanuma fe'ellee ta'uu. namni namaadha. Nama tokko haga dandeessu gargaarii haga hin dandeenye ol haga lubbuun kee baatutti deemuun ofumaa keetii du'a lammataa osuma lafa kanaan kan du'a lammataa ofitti murteessudha kan jettu kan dubbatte. Eh, dhugaa dubbachuu kan inni ishee irratti wanni dubbadhu jira. Yeroo baay'ee nuti eh, keessattu miidiyaa kanarratti maal jennaa wantoota eh, cinaacha jabaa keenya qofa dubbannaa cinaacha hir'ina keenya hin dubbannu jechuudha. Sababbiin isaan illee an dhiirattillee shamarrattillee hin laalu maaliif oduu ati cinaacha hir'uu kee dubbattee hir'uma sanii namni yeroo hunda sitti fayyadamee dubbachuu barbaada waa'ee kee ani waanan argee fi waan xiqqishuudhaayyuu waan akkana hin danda'u gaafa ati jettu yeroo baay'ee waasanii namni sitti fayyadamuu barbaada jechuudha ishiin dandeettii akkanaa hin qabdu kan jedhu kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee nuti ani cimtuudha ani jabduudha ani waan akkanaati jenna garuu wantoonni hir'ina qabnu keessattuu shamarran hir'inni keenya danuudha kan lakkaawwameen keessattu eh, karaa dhiirotaan jechuudha. Sababbiin isaa maal jaalanne taanan akka afaan hin jennu kanaa miti gochaan jechuudha. Jaalanne taanan yeroo yeruma sanitti yeruma sanitti waan biraatii miti oduun lubbuma ofiitiyyuu si gaafate kan dabarsitee kennituufidha. Garuu dhiironni yeroo baay'ee eh, of madaalaa deeman jechoota ofiitti of madaalaa deemanii yaada ofiitillee of madaalaa nuti garuu akkasii miti. akka afaan hin jennu kanaa miti shamarran walumaa galatti amma nan beeka koomentii jalatti waa baay'ee jechuu dandeessanii an akkasii miti ani ofan beeka jechuu dandeenya miti garuu shamarri jaalatte jaalattedha shamarri kamuu isaanii tokko jedhee akka ayyaantu asallaatti namoota biraa garuu hin beeku akka ayyaantan egaa ka obboleettiin kunillee kana kan ishiin taate shakkii tokko malee shakkii tokko malee itti amante haga lubboo fi dabarsitee kennituuf geesse garuu in gaafa fayyi kan nama biraa ta'e kan dubartii biraa ta'e inni qaama guutuu ta'e jireenya mataa ofii mana oophaa hojii ofii qabate kan isa fakkaattu kan qaama guutuu qabdu fuudhee gaa'ila ofii keessa jiraachaa jira garuu ishiin har'a maatuma ofii wajjin hir'ina ofiillee baattee dhukkuba onnee ofiitillee baattee waa baay'ee hubama jidduu kana keessa dabarsite yaadannoonu waa baay'ee keessattuu ilma namaa kan miidhu yaadannoodha kana hunda baattee too jiraatte. Isheenis wanni jette ani namarraa homaa hin barbaadu gargaarsa tokkollee namarraa hin barbaadu kanan barbaadu jiraate taanaan du'aa'ii naa godhaa jette obboleettiin keenya kun musliimadha obboleettiin musliimatti du'aa'ii naa godhaa jette hundi keessanuu kadhadhaa fi du'aa'ii godhaa fi siin jechuun jaaladha akkuma amantii keessatti kadhadhaa fi an akka kootitti ati nama gaariidhaa hin jedhaanii ati nama gaariidhaa ati hin arjoomte fi arjummaa muyyuu kan namni kamuu argachuu hin dandeenye. arjummaa kana rabbii sii kenneen jedhaanii arjummaa kana sirraa fudhatanii atis immoo karaa hin beekne kasii harjoom jiraachuun ni mara lafa kanarra odoo jirtu hookan turullee yeroo biraa akka seenatti deebitee kan dubbattu taate obboleettiin kun jedhee tayyaada turtiin afaan aggootaniif guddaa isaa galatoomaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti naa turaasniin jechuun jaaladha. yaada soo qabaatan kan isin tolee soggaa jiraatan barumsas waan irraa argattan soggaa jiraattan yaada keessan naa turtiin ani siffaan godhe ayyaattuu asallaa.